老子陈伟雄，Eric Chan，屌你老母臭花啊！听下周冲同女红条臭閪，点样养打情骂俏唱雕花随钓仙。 心相爱，共回忆，情爱未能移。自愧铺柳未能合你意，就算玫瑰花香都有刺。望你怜悯玉人莫知，神莫叫花堪解语。哎呦哎呦，花雨蝶结成伴侣。哎呦。 快乐过日子。好花堪折动爱思，情未已，本枝。倾心相爱莫笑痴，你求爱要及时，自愧才绝未能合你意，就算海枯天崩都爱你，望你甜似蜜糖莫怨志，只有叫花堪解 飘花随蝶结成伴侣，哎哟哎哟，一生快乐过一世。 共会意，情爱未能移。只怪蒲柳未能合你意，就算玫瑰花香身有刺，望你怜吻玉人莫别。实觉叫花堪解语。哎呦，哎花开雨蝶结成伴侣，哎呦，哎呦。 一生快乐过日子。好花堪折动爱时，情未已，蝶满枝。轻心相爱莫要痴，你求我要及时。如葵才绝未能合你意，就算海枯天崩都爱你。望你甜似蜜，默莫变织，只有娇。 哎呦哎呦朝花随蝶变成伴侣哎呦哎呦一生快乐过日子